Меня зовут Мария, и я из Украины, из Киева. Меня зовут Диамит, мне 13 лет, из города Чернигов. Меня зовут Матвей, мне 11 лет, я также из города Чернигов. А мне уже 4 э, годика, я уже умею плавать э, в ванной. Сьогодні ми змогли зібратися от прямо в бібліотеці, провести майстер-класи по валянню, по нанесенню і створенню якихось неймовірних е, класних штук на сумках. І сьогодні ми змогли трішки інтегруватися більше у те суспільство, в якому власне ми зараз знаходимося в Стокгольмі. Мне очень сильно понравилось делать шоперы. Я нарисовал всякие китайские иероглифы и слова. Я рисовала шопер, можно было взять трафареты, либо же просто нарисовать то, что ты хочешь? Merry Christmas и еще снежинки. Вот. Ну, я зробив флешапер в виде герба Украины. особенно понравилось делать этот вот. Нам рассказывали, как его делать. Нужно было сделать кружочек, <laughs> потом из этого кружочка э, натыкать Я проводила майстер-клас по валянню. Я взагалі проводила е, цілий курс по арт-терапії, і валяння це була одна з частин арт-терапевтичних занять. Тому, ну, само собою, ми зараз знаходимося в дуже непростій ситуації, але завдяки якихось е, таких е, тактильних чи арт-терапевтичних заняттях люди можуть трішки допомогти собі пережити ті часи, в яких ми зараз знаходимося. У мене було таке впечатлення, що діти були в такому творчому потокі, що їм навіть не хотілося старалась какой-то перерыв устраивать, и два часа мы просто очень продуктивно работали. И валяние, и рисовать, это очень круто. Тут круто.